कि मैंने पूछा उसे कि कहाँ थी कल वो अब तक नहीं बता रही कि मैंने पूछा उसे कहाँ थी कल वो अब तक नहीं बता रही मैं सब जानता हूँ मगर वो सच नहीं बता रही कि मैं सब जानता हूँ वो सच नहीं बता रही और उसकी बेवफाई करने की हद को देखो कि उसकी बेवफाई करने की हद को देखो मुझे गुड नाइट बोलकर रकीब को कहती है सुनो मुझे नींद नहीं आ रही